Сегодня 26 сентября 2017 года. Время 5 часов вечера. Температура в городе Ленске около нуля градусов. С вами Елена Валикжанина и проект «Я красавчик».